جناب کلو میٹر پیم دریا پیدل پہلے اپ دریا دری پہ صبح شام کراس کر محسنس آنگن واڑی سینٹر کی جناب سترہ کلو میٹر دور پہ بچہ پھنڈ دریا مزید یہ تھی بچ پہ بیس محل مس سینٹر دن آنگن واڑی سینٹر پہ چھٹی گاڑی پہ یہ دنیا نکس کھند مند بچہ اپور دار دیکھو جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں پل یہ جو سامنے گاؤں ہے اس کو ہولی بولتے ہیں لون ہر ہے لیکن بنیادی یہ پل جو ہے یہ کوئی پچاس سٹھ گاؤں کا گدریال سون راشپورہ میلیال یہ وہاں کے مال لوکوں بچوں کو سکولی پر وہ سب سکول ہے سکولی بچوں کے لیے راستہ ہے ٹیچر کے لیے راستہ ہے وغیرہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے تھوٹس دو بنے ہیں پول کہیں بھی نہیں مشکلات تو شیوئے نلش مول نلش مویت مول گزری آس تو گو دریا آس کار تس تیز گئی آس تو آس پانس وری آس گئی دریا آس کس کن گو آتھیا وجہ ہوتا سو آت نلش کد لے گئی ایتی دس کڑی آخت رومت تیس کڑی پیٹھو ستارا اچھا سو ایتی بنتر سو تیز گو آس گئی سو گزری آس آنز آ نا سو اس روٹو پات اچھا۔ بنتر روٹو تو مول گو سو اس گزری آس اچھا nine nine zero six six four three four three four پہ کال کر کے اس پہ دباؤ بنا لیں میں ہوں پیر اظہر ہولی پپوارہ کشمیر سے انڈیا انہور کے لیے